La parálisis cerebral no se puede curar porque no es una enfermedad, es una discapacidad. Pueden llegar a ser poetas, artistas, locutores de radio, si confías en ellos.